Vimos a visitar a Oficina de Turismo que a Deputación de Pontevedra ten aquí no aeroporto de Vigo, que é o aeroporto da provincia de Pontevedra, onde chegan moitas persoas visitantes, maioritariamente de Madrid, o 23%, pero tamén de Barcelona, de Vizcaya ou de Asturias, e logo de turismo estranxeiro, sobre todo xente de Portugal, Francia, aínda que tamén chegou xente de Estados Unidos e Reino Unido que pasou pola oficina para buscar información. Fai un mes se fixo auditoría de calidade desta oficina e de novo obtivo a Q de calidade. Estamos traballando para modificar o convenio que temos co aeroporto de Vigo para poder ter máis espacios de promoción con imaxes de a provincia de Pontevedra, neste caso, imos a optar porque haxa dúas grandes imaxenes da cidade de Vigo neste aeroporto. Imos a seguir traballando para que esta oficina este dotada cos maiores índices de calidade. Agora mesmo estamos desenvolvendo un proxecto financiado polo Goberno do Estado, Touristic Insight, que pretende que todas as nosas redes de oficinas estén digitalizadas, polo tanto, moi pronto esta oficina vai contar con novos instrumentos digitais que permitirán que haxa vídeos que poidan estar interconectadas con outras oficinas para ter información en tempo real para que tamén as persoas que nos visitan podan tamén ter información digital e, polo tanto, ter respostas a caídas aos novos tempos